Матраци з серії меблі хід це чудовий сон за розумну ціну. Сім різноманітних моделей виготовлені з турботою про вас. У цьому відео представимо вашій увазі матрац Prime Heat, в основі якого служить усилений пружинний блок Бонель. Бонель це залежні пружини, виготовлені з високоміцної гартованої сталі. Навантаження беруть на себе вертикальні пружини, які зв'язані стальною спіраллю і скріплені між собою жорсткою сталевою рамкою. Тому при натисканні на одну точку відразу прогинається значна ділянка всього виробу. Через це якість підтримки тіла таким матрацом не надто висока, порівняно із сучаснішими варіантами. Проте вироби з залежними пружинами є досить міцними вони мають більш ніж прийнятні ціни та можуть бути ідеальною заміною старих деформованих матраців. У даній моделі використовується бонель діаметром пружин 85 мм, що дозволяє вмістити до 126 штук на метр квадратний. Завдяки цьому досягається необхідна жорсткість та пружність виробу. Перший шар над пружинами є жорсткий войлок. Це екологічно чистий міцний матеріал, склад якого входять до 40% бавовни, льону, джуту та вовни. Ці матеріали володіють високою ізносостійкістю та практичністю. В матрацах жорсткий войлок виконує в основному механічну функцію. Він служить бар'єром між пружинним блоком та м'якими настильними шарами, а також забезпечує рівномірний розподіл нагрузки по всьому матрацу. Наступним настильним шаром використовується матеріал з товщиною 25 мм. Це пінополіртан стандартної жорсткості. Матраци даної марки рекомендуються людям, які надають перевагу більш жорсткому спальному місцю. Матрац зміцнено єврокаркасу, що являє собою рамку, виконану з матеріалу спрінгфом товщиною 60 мм, що робить матрац більш жорстким по периметру, запобігає деформації країв, підтримує форму матрацу та продовжить термін експлуатації. Ця модель має ефект зималіту. Ефект зималіту досягається тим, що з одної сторони кладеться шар бавовни а з другої шар вовни. Бавовна легко пропускає повітря, сприяючи його чудовій циркуляції, що запобігає потінню людини під час сну. Сторона, на яку кладеться шар бавовни, є літньою. Вовна навпаки зберігає тепло людського тіла, тим самим зігріваючи людину. Така сторона називається зимовою. Передостанній шар це синтепон. Даний матеріал надає об'єму та теплоізоляційних властивостей. У випадку перегріву, особливо в літній період, матеріал має властивість не впитувати вологі, що дозволить покидати поверхню їй так швидко, що ви завжди відчуватимете себе комфортно. Зовнішнім шаром матрацу є чухол. У даній моделі це жакардова тканина. Матрац оснащений аераторами, які розміщені на боковій стороні чохла і забезпечують циркуляцію повітря всередині матрацу. Оскільки люди можуть розглянути комфорт в абсолютно діаметрально протилежних речах, тому підбір матрацу за особистими комфортними характеристиками робиться у індивідуальному порядку. Вам необхідно прилягти на матрац та відчути, чи ваше тіло прийняло правильне положення. Якщо вам комфортно на даному матраці, значить він вам підходить. При купівлі даного матрацу ви отримаєте в подарунок ось таку ортопедичну подушку.